frage dich und du fragst mich. Ich weiß es nicht, noch weiß ich's nicht. Dann fragst du mich und ich frag dich. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Unter tausend Fragen sah ich eine Welt entstehen, von Neugier fortgetragen dass sie weiterziehen.